হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল কিপ্টেটাৰ অসম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম বন্ধুসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এটা ফিউচাৰ টেকন'লজি যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘৰতে বহি মিলিয়ন চব ডলাৰ ঘটিব পাৰিব বছ ইয়াৰ বাবে দৰকাৰ হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ ওপৰত সঠিক জ্ঞান অৰ্জন কৰা আৰু ইয়াৰ সঠিক সময় ৰিপেইন কৰিব পৰাটো আমি এই ভিডিঅ'টো ৱেব থ্ৰী পইণ্ট কনচেপ্টটো চমুকৈ আৰু অতি সহজ ভাষাৰে এক্সপ্লেইন কৰিম বন্ধুসকল এইখিনিতে আমি আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই দেখিছে আমি দুখীয়া মানুহ আৰু চেনেলটোও সৰু সৰু হ'লেও কিন্তু আমি অসমৰ ৰাইজ তথা উঠি অহা প্ৰজন্ম উপকৃত তথা সহায় হ'ব পৰা ভিডিঅ'হে আমি আপলোড কৰোঁ আপোনাৰ এই অকণমান সহায়কণে আমাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ সহায় হৈ ৰ'ব চ' বন্ধুকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আমাকো অকণমান আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক নমস্কাৰ বন্ধুসকল সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে ৱেব থ্ৰী পইণ্টো হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ এটা ভাগ আপুনি যদিহে মন কৰে ইণ্টাৰনেটৰ গ্ৰ'থৰ ওপৰত তেন্তে আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতি পাঁচ ছবছৰ প্ৰগ্ৰেছ আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰৰ স্পীডৰ বিষয়ে মোটামুটি ধাৰণা এটা আপোনাৰ মনলৈ আহি যাব বৰ্তমান সময়ত টেকন'লজি মানুহৰ প্ৰয়োজন আৰু মানুহৰ মন মগজুৰ দ্বাৰা অসম্ভৱ যেন লগা কাম এটাও সম্ভৱ কৰি তোলে আৰু তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই সেই বস্তুটোৰ ওপৰত হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয় উদাহৰণস্বৰূপে এই ইণ্টাৰনেটৰ কথাকে ধৰকচোন বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ অবিহনে সমগ্ৰ বিশ্বই অচল হৈ পৰিব আৰু এনেকুৱাতে যিসকল লোকে নতুন পৃথিৱীখনৰ সৈতে খোজত খোজ মিলাব পাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় আৰু এইটোৱেই হৈছে ছাকচেছৰ এটা প্ৰধান কাৰণ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে আৰু যিবিলাক ছাকচেছফুল মানুহ আছে তেওঁলোকে সদায় নতুন টেকন'লজিবিলাকৰ সৈতে আপডেট থাকে আৰু তেওঁলোকে মিলিয়ন বিলিয়ন ট্ৰিলিয়নছ ইনকম কৰা এইটোৱে এটা প্ৰধান কাৰণ চ' বন্ধুসকল ভৱিষ্যতে অৰ্থাৎ ফিউচাৰত আপুনিও যাতে আনতকৈ পিছ পৰি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে আপোনাক ফিউচাৰ টেকন'লজিৰ ওপৰত জ্ঞান অৰ্জন কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰে অৰ্থাৎ নিজকে আপডেট কৰি ৰখাটো অতি জৰুৰী বন্ধুসকল এতিয়া আহোঁ ৱেব থ্ৰীলৈ আচলতে ৱেব থ্ৰীৰ আগত ৱেব ওৱান ৱেব টুৰ বিষয়ে চমুকৈ আপোনালোকক অকণমান ক'বই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ৱেব থ্ৰী পইণ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পাব আচলতে ৱেব ওৱান আৰু ৱেব টু বুজিবলৈ একদম সহজ ঊনৈছশ নব্বৈ দশকত পোনপ্ৰথমে ইণ্টাৰনেট যেতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহিছে তেতিয়াৰ ইণ্টাৰনেট এতিয়াৰ দৰে নাছিল অৰ্থাৎ তেতিয়া ইণ্টাৰনেটত কেৱল আমি কোনোবা ৱেবছাইটত গৈ কিবা আৰ্টিকলবিলাক পঢ়িব পাৰিছিলোঁ বা ফটোবিলাক চাবহে পাৰিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে আমি আৰু একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱা আছিল ইণ্টাৰনেটৰ একেবাৰে নাবালক সময় ইয়াৰ পিছৰ সময়খিনিত দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ মাপকাঠি কিছু সাল সলনি হৈ আমাৰ মাজলৈ আহিল ৱেব টু পইণ্ট অ' অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেটৰ দ্বিতীয় ভাৰ্জন যিটো ভাৰ্জন আমি বৰ্তমানো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এই ভাৰ্জনটোত আমি ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা কি কি কৰিব পাৰে সেইবিলাক আপোনালোকে নিজে পায়ো আছে দেখিও আছে চ' এইবিলাকত সময় আৰু বৰবাদ নকৰোঁ বাট এই ৱেব টু পইণ্ট অ'ৰ সময়খিনি ইণ্টাৰনেটৰ কিছুমান মিউজ ইউজ আৰু কিছুমান প্লেটফৰ্মৰ মালিকীস্বত্বৰ কথাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ৱেব থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ কথা চ' এই সময়খিনিত আমি কোনোবা এটা ৱেবছাইটত বা কোনোবা এটা কিনা বিকা প্লেটফৰ্মত যেতিয়া লগ ইন বা ৰেজিষ্টাৰ হওঁ তেতিয়া তাত আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ডাটাবিলাক তাতে থাকি যায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সেই প্লেটফৰ্মবিলাকে আমি ইণ্টাৰনেটৰ কি বস্তু চাৰ্চ কৰোঁ কি চাওঁ সেইবিলাক গম পাই থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰয়োজন কি বা আমি কি বিচাৰিছোঁ ক'ত কি চাৰ্চ কৰিছোঁ আমি ক'ত গৈছোঁ এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে আমাক আৰু এই সময়ছোৱাত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক সময়মতে যোগান ধৰিবৰ বাবে ৱেবছাইটবিলাকে আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটাবিলাক যেনে লোকেশ্যন ফোন নাম্বাৰ আৰু অন্যান্য পাৰ্চনেল ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰিবলৈ ল'লে সিমানলৈকেতো ঠিকে আছিল কিন্তু ৱেবছাইটবিলাকে নিজৰ লাভৰ বাবে আমাৰ সেই পাৰ্চনেল ডাটাবিলাক অন্য কোম্পানীকো বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিলে এই ৱেবছাইটবিলাকে আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটাবিলাক মেনুপ্লেট কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু কথাতে কয় নহয় প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা ভাল ছাইট আৰু এটা বেয়া ছাইট থাকেই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনালোকে ফেচবুক আৰু অন্যান্য ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকৰ এগেইনষ্টত ইউজাৰ প্ৰাইভেচি স্কেণ্ডেলবিলাক নিশ্চয় দেখা পাইছে চ' বন্ধুসকল ৱেব টু পইণ্ট অ'ত আমাৰ প্ৰাইভেচিবিলাক এই প্লেটফৰ্মবিলাকৰ ওচৰত থকাটোতো আছিলেই আৰু লগতে আমি এই প্লেটফৰ্মবিলাকত যিবিলাক কণ্টেণ্ট আমি আপলোড কৰিছিলোঁ সেইবিলাকো সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল এই প্লেটফৰ্মবিলাকৰ হাততে আছিলে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউবকে ধৰিব পাৰে ইয়াত আমি যিবিলাক কণ্টেণ্ট আপলোড কৰোঁ সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰল ইহঁতৰ হাততে থাকে আৰু ইয়াত ইহঁতৰ পলিচিৰ ভিতৰত থাকি আমি যিকোনো কাম কৰিব লগা হয় আৰু এই প্লেটফৰ্মবিলাকে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেতিয়া আমাক অথবা আমাৰ কণ্টেণ্টবিলাকক তাৰ পৰা ৰিমভ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ কামটো কৰিম আমি কিন্তু মালিক হ'ব সেই প্লেটফৰ্মবিলাক আনকি আমাৰ কামৰ মূল্যও আমি সম্পূৰ্ণকৈ নাপাওঁ আমাৰ কামৰ প্ৰায় আধা মূল্য সেই প্লেটফৰ্মবিলাকে নিজে ৰাখি লয় উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে ইউটিউবক ধৰিব পাৰে ইউটিউবে আমাৰ ৰেভিনিউ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট নিজে ৰাখি লয় চ' বন্ধুসকল ইণ্টাৰনেটৰ এই ৱেব টু পইণ্টৰ oh সময়ছোৱা এনেকুৱা এছোৱা সময় য'ত অ'নাৰশ্বিপ প্ৰাইভেচি আৰ্ণিঙৰ দৰে সকলো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল এই ফেচবুক ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম আদিৰ দৰে ইণ্টাৰনেট বেছ প্লেটফৰ্ম নাইবা ৱেবছাইটবিলাকৰ হাতত আছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে মানুহে এই ৱেব টু পইণ্ট বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে আৰু লগতে ৱেব থ্ৰী পইণ্টক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৱেব থ্ৰী পইণ্টৰ জন্মৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে হৈছে ৱেব টু পইণ্টৰ সেই আগৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা ৱেব থ্ৰী পইণ্টত এই সকলোবিলাক ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব এই ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ শব্দটো আমি আমাৰ আগৰ বিটকইন ব্যৱসায়ৰ ভিডিঅ'টোত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাত ইয়াৰ অৰ্থটো ভালদৰে বুজাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ৱেব থ্ৰী পইণ্টত কোনো কোম্পানীৰ ফাউণ্ডাৰৰ বা চি ইঅ'ৰ e আৰু তেওঁলোকৰ পলিচিৰ আমাৰ প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকিব অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে একদম ফিউচাৰিষ্টিক ৱাল হ'ব য'ত অ'নাৰ ইউজাৰ আৰু ক্ৰিয়েটৰ চব আমিয়ে হ'ম ৱেব থ্ৰী পইণ্টত ফেচবুক ইউটিউব আদিৰ দৰে প্লেটফৰ্মবিলাকত কোনো ধৰণৰ তৃতীয় পক্ষ ব্যক্তি বা কোম্পানীৰ কণ্ট্ৰল নাথাকিব মাৰ্কেট আৰু চাৰ্চ ইঞ্জিন চব ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব এনেকৈ ক'লে আপোনালোকে ভাবিব ইউটিউব ফেচবুক টুইটাৰ এইবিলাকৰ মালিকবিলাক ক'ত যাব আচলতে কথাটো এনেকুৱা নহয় ৱেব থ্ৰী পইণ্টৰ বাবে উপযুক্ত ইউটিউব ফেচবুকৰ দৰে অল্টাৰনেটিভ প্লেটফৰ্মবিলাক লাহে লাহে মাৰ্কেটলৈ আহি আছে য'ত আগৰ সেই প্ৰব্লেমবিলাক নাথাকিব আৰু সেই প্লেটফৰ্মসমূহ চলি থাকিব ব্লকচেইন টেকন'লজি আৰু ক্ৰিপ্ট' কইনছৰ দ্বাৰা ইয়াৰে এই ব্লকচেইন টেকন'লজি শব্দটো কোনো কোনোবাবে নতুনো হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে বুজি নাপাবও পাৰে তেওঁলোকে প্লিজ লাইক বা কমেণ্ট এটা কৰি আমাক জনাই দিব আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টোত হাণ্ড্ৰেড লাইক কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়াই এই ব্লকচেইন টেকন'লজি অতি সহজ ভাষাত বুজি পোৱাকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম কাৰণ এতিয়া এই বিষয়টো ইয়াত আলোচনা কৰিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এইকণ অনুৰোধ আমিও আপোনালোকলৈ কৰিলোঁ চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপুনি অকণমানো উপকৃত হ'লোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় আয়